Olá pessoal, aqui é Grande Sabre Tutorial No vídeo de hoje Eu vou mostrar Como fazer uma limpeza completa no Windows Mas antes de tudo isso Se inscreva no canal Para me ajudar E isso vai me ajudar muito E também vou ajudar a vocês sempre os ensinando. E também peço em você, já deixa o seu like nesse vídeo. Agora vamos começar com o nosso trabalho. Clique em bandeira do Windows com R e escreva TEMP. Ó, está aqui o tempo. E vai em OK. Está aqui os arquivos para você seja limpar. São 171 intes. Clique em qualquer tela. Clique CTR e A e vai shift and deleted e vai ok está aí a ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em Avast Antivirus. o que eu vou fazer Só entrar aqui e ignorar e aí meus manos já está fixe desbordar. Isso vai fazer parar gravações do seu Windows. E mais novamente. Terminamos por aqui.